А мне вот кажется, что ты не договариваешь. Мы уже полтора часа тут сидим, а ты все хвостом крутишь. Еще раз, ты видел, что произошло той ночью? Будешь меня доводить, я тебя снова побью. Что за кристалл в центральном гроте? Пора вставать, родной. Отвечай, гад, я выбью из тебя ответы. Ликут! Ах, Вети. Э? Эй, это я! Внутри мы не были. Разведчики спускались вниз, кричали, стучали, но ответа не последовало. Повозки простояли здесь неделю и ушли совсем недавно. А я как чувствовала, что ты объявишься. Остальные пошли в следующий город, но я решила еще подождать. И вот. Значит, ты ничего не знаешь.